მოგესალმებით. მე ვარ ხათერინა თავის ორქიდეებთან ერთად და ეს არის ჩვენი არქი ორქიდეების შესახებ YouTube-ზე. ძალიან ხშირად ისმის ხოლმე შეკითხვა, შეიძლება თუ არა ორქიდეების ღია ცის ქვეშ გატანა. ეს შეკითხვა მართალი რომ გითხრათ, მეც მაწუხებს, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ვიცი, რომ არ უყარს ადგილის შეცვლა, მაინც ბედავ ხოლმე და იმ უიშვიათეს შემთხვევაში, როდესაც ამის საშუალებას მე მაძლევს ხოლმე ამინდი, ანუ ჩემს აიმას ეხლა არადგებამზე და არი ღრუბლიანი ამინდი, ასევე ჰაერის ტემპერატურა არის იმ დიაპაზონში, რომელიც აუცილებელია ორქიდეებისათვის. მე მაინც ბედავხომი და ჩემს ორქიდეებს გამოვიტან აივანზე, თუმცა ვდარაჯობ, რომ ან ქარიანზე ან ტემპერატურა არ გახდეს ნორმების ფარგლებს გარეთ, რომ რამე არ მოუვიდეთ ჩემს გოგოებს. დღეს ჩემი ორქიდეები გამოვიტანე და პარალელურად იმისა რომ სუფთა ჰაერი ჩაისუნთქონ, ასევე ქარვის მჟავის ხსნარით უმშავებ ფოთლებს. ეხლა მე კიდევ ერთხელ მინდა გაჩვენოთ, აი ეს არის ჩემი ერთ-ერთი ფალენოფსისი მულტიფლორა, ესეთი ხორციანი ფოთლებით და ჩვენი შედაც ვიცით რა მნიშვნელობა აქვს ქარვის მჟავის დამუშავებას და თუ კარგად დავაკვირდებით, ნახავთ რომ ყავილის ფოთლებზე საკმაოდ სქელი ფენა მტვერი ადევს. ამიტომ ჩვენ ვერაფერს ვერ უზავთ. ეს არის ჰაერში არსებული მტვერი, რომელიც ილექება ფოთლებზე და ჩვენ უკვე ვიცით რა მნიშვნელობა აქვს ორქიდეისათვის ფოთლების გაწმენდას პერიოდულად ჩვეულებრივი წყლით და განსაკუთრებით ფოთლების გაწმენდას ქავის მჟავით. ეხლა მე აქვს სრული კოლექცია, მაგ ყველას უმუშავებ ქავის მჟავით. ფოთლებს ვუწმინდა, ეს უმოყიერად. და ეს უბრალოდ როგორც ყოველთვის ჩემ განრიგში მოაქციე ჩემი ორქიდეების დამუშავება და პლუს ამას ძალიან კარგია ის რომ ამ განრიგს დაემთხვა კარგი ამინდი. რატო ფიქრობ რომ კარგია ორქიდეების სუფთა ჰაერზე გამოტანა? სუფთა ჰაერი ეს იმას ნიშნავს რომ არ არის დახურული სივრცე და მაშინ როცა ორქიდეის განვითარებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია მიმდინარეობდეს ფოტოსინთეზი მის ფოთლებში, ფესვებში და მთლიანად მცენარეში და ჩვენ ვიცით რომ ორქიდეა სინათლის მოყვარული მცენარე არის. მაშინ ძალიან მნიშვნელოვანია ორქიდეას კონდეს შეხება ультраისფერ სხივებთან. მიუხედავად იმისა, რომ ყურგლიანი ამინდია, ეს გამოსხივება არსებობს და ზუსტად ის ультраისფერის სხივებია, რომელიც ეხმარება მცენარეს, რომ აწარმოოს თავის თავში ფოტოსინთეზის პროცესი, რაც აუცილებელია მისი განვითარებისათვის. ესე რომ თქვა, ეს არის ჩემი ორქიდეების მეორე გამოსაერნება სუფთა ჰაერზე, მე ამას ხშირად არ ვაკეთებ. ერთი იმიზეზით, რომ მართალი გითხრათ, ცოტა ფრთხილად ვარ ამ თემასთან. მეორე ის, რომ ამის შესაძლებლობას ჩემი აივანი დიდად არ მაძლეს, თუმცა გამიგონია და ვიცი, რომ არის ხალხი, ვისაც ორქიდეები მთლიანად ასე ღია ცის ქვეშ უდგათ როცა მათ აქვს ამისი პირობები. ნუ ეს არის დღევანდელი ჩემი ორქიდეების განრიგი, ორქიდეების და სხვა ყვავილების განრიგი, მინდა ვთქვათ. დავისუფთავებთ ფოთლებს ქარვის ჟავის ხსანარით და თუ ამის შესაძლებლობას მომცემს მე გარემო პირობები, დავტოვებ ამ ჩემს გოგონებს საღამომდე გარეთ. აქ არის ჩემი ონციდიუმებიც, რომელსაც ასევე ვამუშავებ, აქ არის ჩემი კამბრია, რომელსაც ასევე ვამუშავებ ქარვის მოჟავის ხსნარი. დღეს მხოლოდ ფოთლებს გავუწმინდა და ეს იქნება საკმარისი და მე მგონი მოეწონება ჩემ გოგოებს. რამდენიმე პერიოდის შემდეგ მე სხვა ფრაგმენტებსაც ჩავწერ და მე ამ ფრაგმენტებს თუ როგორ გამოისეინეს და ჩაისუნთქეს ჩემო გოგოებმა სუფთა ჰაერი ერთად დავამონტაჟებ და წარმოგიდგენთ ერთიან ვიდეოს. აქ არის ჩემი ყველა ორქიდეა წემანდელი, შარშანდელი, შარშანწინდელი, ვინც ყავიც, ვინც ისვენებს და ვინც აბსოლუტურად გაუგება მდგომარეობაში ასეთი ორქიდეებიც მყავს სამწუხაროდ. მინდა წარმოგიდგინოთ მორიგი ფრაგმენტი თემიდან ჩემი ორქიდეები და სუფთა ჰაერი. ეხლა აივანზე არ მაქვს გადანილი, მაგრამ რა არის ამ ვიდეოს ჩაწერის ძირითადი მისესი? გარეთ წვიმს, კარგად წვიმს და გამოვაღე ფანჯარა, იმიტომ რომ აი ეს ჰაერი რომელიც ეხლა ტრიალებს ქალაქის თავზე არის კარგად გაჯერებული წყლის წვეთებით, წვიმის წყლის წვეთებით. ა რაღაც პერიოდის მანძილზე უფრო მეტად წვიმდა, ჰაერი გასუფთავდა და მე გამოვაღე ფანჯარა და ამ ჰაერს მივეც შესაძლებლობა რომ შემოსულიყო, შემოჭრილიყო იმ ოთახში, სადაც ჩემი ორქიდეები მიწონებენ თავს და იმედი მაქვს რომ მთელი ეს ოთახი გაეჟღინთება წვიმიანი წყლით და ორქიდეების ფოთლები შეიგრძნობენ ამ ტენს, რომელიც მათვის რა თქმა უნდა ბუნებრივია გასაგებია რომ ხელოვნურად გამოყვანის შემთხვევაში შეიძლება ისე იცოცხლოს ორქიდეამ რამოდენიმე წელიწადი რომ წვიმა არ ჩაეხოს მაგრამ რაღაცნაირად მე მინდა აი ესეთი ის გავუკეთო <laughs> საჩუქარი ჩემს გოგოებს პანჯერა იქნება მაქსიმალურად დიდი ხნით ღია რა თქმა უნდა დავაკვირდები რომ არ იყოს დიდი ქარი რომ არ გადამიყირაოს ეს ყველაფერი და აი ეს э, პერიოდი ოთახში მთლიანად გამოიცვლება ხაერი და გაიშრინთება წვიმის წყლით, ანუ სუფთა სუფთა ხაერით, რომელიც ასეთი მნიშვნელოვანია ზოგადად ყველა მცენარისათვის. თქვენც მეგობრებო, თუ გეკნებათ ასეთი შესაძლებლობა, კარგია თუ გაიტანთ და ორქიდეებს დადგავთ ასეთი ჟუჟუნა წვიმის ქვეშ, მაგრამ ალბათ ეს ცოტა დისკომფორტთან იქნება დაკავშირებული, მაგრამ თუ ეს შესაძლებლობა არ გაქვთ, აი ეს ჩემსავით გამოაღეთ ფანჯრები და ასუნთქეთ თქვენი ორქიდეები და საკუთარი თავი სუფთა ჟანგბადით. აივანი ნიშნავანი სიrce ჩვენი არსებობისათვის. საღამოა. ცხელი მცხუნვარე დღის შემდეგ დადგა გრილი სასიამონო საღამო უბერავს სასიამონო ბრიზი плюс ამას პროგნოზის მიხედვით მოსალოდნელია შხაპნაწვიმა და რა თქმა უნდა ამ კლიმატური პირობებით ჩვენ ვისარგებლეთ და დღეს გამოვისერნებთ ჩვენს აივანზე და ასევე რა კი დღეს გვაქვს შეშხაპუნებით მოწვის დღე გადავწყვიტე დღეს ჩემი ორქიდეები მოვწყა HB 100 ერთით. მთელი არსენალი ახლა ივანზეა. საღამოს გამობძანდნენ და გამოსაიდნენ გოგოები. რატო საღამოს? საფხულობით ალბათ აჯობებს, რომ ჩვენ ჩვენი ორქიდეები მოვწყათ საღამოობით, რადგან დღის მანძილზე ჰაერი ცხელდება და ეს გაცხელებული ჰაერი შეუწყობს დასველებული субსტრატის გაცხელებასაც ხელს, რაც თავისთავად იმოქმედებს ფესვებზე, გააცხელებს მას და ხელს შეუწყობს ფესვების მოხარშვას. ამიტომ საფხულობით ჯობია, რომ ჩვენი ყვავილები მოვწყათ ხოლმე საღამოობით. და როგორც ვთქვი, რა კი ჩემი გოგოების შეშხაპუნებით მოწყვის ჯერია, გადავწყვიტე რომ მოვწყაი HBS 1-ით და წარმოგიდგენთ მნიშვნელოვან ატრიბუტიკას. შეთათმანები აუცილებელი ატრიბუტიკა რესპირატორი ამის გარეშე წარმოუდგენელია განსაკუთრებით როცა საქმე გვაქვს პულივიზატორთან და ნადგამი წყალი ლიტრა ნახევარი და რაც მთავარია თავად ნიფთირება HPS1. დიდი მადლობა ჩვენს მეგობარს, რომელიც ამ საშუალებით გამარაგებს ხოლმე, რადგან საქართველოში თითქმის წარმოუდგენელი ასეთი რაღაცების შეძენა. ასე რომ დღეს შეშხაკუნების დღე გვაქვს. გამოვიკვებებით стимуляторет HPS1, ამაზე ცალკე ვისაუბრებ და რაც თავარია. რაკიღა საქმე გვაქვს პულივიზატორთან? აუცილებლად ვიკეთებთ ნიღაბს აუცილებლად ვიკეთებთ ხელთათმანებს. რაც შეეხება დოზირებას, ლიტრაზე აუცილებელია საჭირო ორი წვეთი. ჩემ შემთხვევაში ეს ლიტრა ნახევარი და გავაკეთებ სამ წვეთს. შემდეგ შევიმოსები, უფრო სწორად ჯერ შევიმოსები ხელთათმანებით, მერე ჩავაწვეთებ, ამას ეს ძალიან მოსახერხებელი საშუალებაა. შევიმოსები ხელთათმანებით, ავიჭურვები ნიღბით. იმიტომ რომ მივხედავთ HP-ს 101-ის სასარგებლო თვისებებისა, რეკომენდირებულია. როგორ ვთქვა კაცრად რეკომენდირებულია პირბადით ყავლების მორწყვა განსაკუთრებით როცა გვაქვს საქმე პულივიზატორთან ამის შესახებ თქვენ ინფორმაციას ინტერნეტშიც თავისუფლად ნახავთ ეხლა მე უნდა შევიმოსო შევინიღბო და დავიწყო პროცესი ეხლა ესეთ ორიგინალურ მეთოდს უნდა მიმართო ლეპტოპის ეკრანზე მაგ გამოტანილი HP-ის ერთის ასე რომ ვთქვა ეტიკეტი თუ როგორ გამოიყურება მისი შეფუთვა და ეს ის რაც მე მაქვს აი ესეთი ფორმით. მინდა გითხრათ რომ არ არსებობს უარყოფითი გამოხმაურება ამ პრეპარატის მიმართ გარდა ერთისა რომ ზედოზირებამ შეიძლება გამოიწვიოსო შეფერხება მცენარეების ზრდაში არც თუ ისე დიდი ხნის პრეპარატია სპეციალურად ვნახე 1992 წელს გამოგონიათ იაპონიაში განსაკუთრებით სასარგებლოა და რეკომენდირებული თურმე ბონსაის გაზრდისას ასე რომ იაპონელები ამაშიც საკმაოდ ესეთი პროფესიონალები აღმოჩნდნენ გამოიყენება და ყველანაირი ცენარეული კულტურისათვის ხილი ბოსტნეული ბაღჩეული და ამის შემდეგ და ამის შემდეგ მოკლედ ძალიან ძალიან დადებითი გამოხმაურება აქვს რა თქმა უნდა გამოიყენება ორქიდეებისათვის და როგორც ამბობენ ეს არის მთლიანად ორგანული ნაზავი და ფაქტიურად გარდა იმისა რომ შეფერხება აქვს ზრდაში უკვე ჩვენება არ აქვს ამბობენ რომ არ არის სახიფათო ადამიანებისთვის და ცხოველებისთვის თუმცა არის მკაცრი რეკომენდაცია რომ გამოიყენონ холод და холод დანიშნულებისამებრ მოახდინონ ამ საშუალებით მცენარეების ზრდის სტიმულირება მასში არის თურმე თამოყრილი წიწვოვანი მცენარეების ნიშნულოვანი ელემენტები და როგორც ავთქვი, საკმაოდ ეფექტურია ყველანაირი მცენარის წარმოებისას, ასევე გამოიყენება პროკვებით ბოსტნეულის კულტივაციისას, რადგან თურმე ძალიან ზრდის მოსავლის რაოდენობას და ეფექტურობას. რაც შეეხება ორქიდეებს, ზოგადი რეკომენდაცია არის 1-2 წვეთი 1 ლიტრა ნადგამწყალში ხდება როგორც კონტის დამუშავება, ასევე თვითონ მცენარის დამუშავება. ზედმეტი ეხ რეკლამა არც არის ამისათვის საჭირო. ერთადერთი რასაც მე ყურადღებას ვამახვილებ არის ის რომ მიუხედავად იმისა რომ თითქმის უნებელია როგორც წერენ მაინც იძლევიან რეკომენდაციას რომ დავიცვათ ელემენტარული ჰიგიენის პირობები აუცილებლად ვიმუშაოთ ხელთათმანებით აუცილებლად ვიმუშაოთ პირბადით განსაკუთრებით როცა საქმე მე გვაქვს პული ვიზატორთან და შორს უნდა გვეჭიროს ბავშვებისაგან. აა მე პირადად რას დავემატებდი? მიუხედავთ იმისა თუ რა რეკომენდაციას იძლევიან, მაინც ფრთხილად, ასეთ საშუალებებთან აუცილებლად ვიხმაროთ პირბადე ხელთათმანები და სასურველია ეს ყველაფერი გავაკეთოთ იმ სივრცეში, რომელიც კარგად ნიავდება. მე ამიტომ მაქვს გარკვეული დისკომფორტი და HBO ასერთი იქნება ეს თუ სხვა ნებისმიერი არა ადამიანისათვის, ანუ ადამიანისათვის არ განკუთვნილი პრეპარატი ყველაფერს ამას ხმარობ მხოლოდ ღიაცის ქვეშ და იგივეს გირჩევ თქვენც. ამასობაში დაბნელდა ჩვენ მზად ვართ სიგნალი რა თქმა უნდა ხელსაშეგუშლის და დავიწყებთ პროცედურას. ყოველდებამდე არავალ, მხოლოდ ფოთლებს შეუშხაყუნებ. სურვილი მაქვს, რომ დავტოვო მაქსიმალურად თვანს ვანის დილამდე. თუ წვიმა მოვადა, არ იქნება ქარი, ხომ თალად უკეთესი. იმიტომ რომ წვიმა და წვიმიანი წყალი და ის ჟანგბადით გაჯერებული კონდენსატი, ჰაერი, წვიმის ძალიან კარგი საკვების საშუალება ორქიდეებისათვის. პროცესს გავაგრძელებ საუბარს აზრი არაქი, იმიტომ რომ ეჭვმა აქვს რა კარგად არის მის და თან რაღაცნაირად მინდა ყველა ჩემს გოგონას მიუდგე. თქვენად მოვწყავ. ოთახში არ შევიტან, როგორც ხედავთ, ძალიან ბევრი არის, მაგრამ საკმაო რაოდენობა აყვავილები იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი სახში ავაურთქო. ამიტომ, რა ვიცი, ჩემი რეკომენდაცია, როდესაც ასეთ საშუალებებს ვიხმართ, აუცილებლად გავაკეთოთ ეს ყველაფერი აივანზე. ასე რომ საღამოა, გრილა, ჩემი გოგოები ირწყვებიან, მეც კმაყოფილება და ეჭვმაქ ჩემი ორქიდეებიც. როგორც ვთქვი, HP 101 მხოლოდ ორქიდეებისთვის როდია სასარგებლო. მეორე პარტია უკვე იყო ჩემი სხვა მცენარეები, რომლებიც ასევე დაუმუშავე. და ასევე მთელი ღამით დავტოვე აივანზე. რა თქმა უნდა, მაქვს გარკვეული დისკომფორტი, რადგან მთელი ეს არსენალი ეხლა უნდა შეძიდო და განვათავსო თავის მუდმივ სამყოფელ ადგილებზე. ორქიდეები დილამდე დავტოვე. ფაქტიურად მათ 12 საათი მოუწიეთ გარეთ ყოფნა და მგონია რომ დიდად არ გამიპროტესტეს და პირიქი ძალიან მოეწონათ. აი ხო ამ მდგომარეობაში არიან. სულ-სულ ახალი მარცხულები. ძალიან კარგი. დავიწყე მათი უკან შეზიდვის ხანგრძლივი ოპერაცია. მოკლედ, კარგი დილის გამომხნევებელი ვაჭიში გამომივიდა, თან მხოლოდ ორქიდეები მაქვს შემოტანილი და დანარჩენი მცენარეები აივანზეა ჯერ ისევ, მათაც შემოვიდან, იმიტომ რომ პირდაპირ მზისხევები არც მათთვის არის კარგი. და შეიძლება გაგიჩნდეთ შეკითხვა, რატო ამ ხელა დისკომფორტი? გაზიდო აივანზე, იქ ხელთათმანები, პირბადე, მთელი ეს პროცედურა, რიტუალი, დატოვოდით ხანს, მე შემოზიდო და ასე შემდეგ. ეს შეკითხვა ლეგიტიმურია, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე არ დავიღლები ერთი და იგივე რამის გამეორებით. მეგობრებო, ყველა ეს ქიმიური საშუალება, რომლის გარეშეც წარმოუდგენელია ორქიდეის მოვლა, ა ეჭვი მეპარება, რომ სასარგებლო იყოს ადამიანის ჯანმრთელობისათვისაც. არის მორწყვის საშუალებები, არის ფუნგიციდები, რომელიც ეწვია სოკოვან დაავადებებს და სხვადასხვა პარაზიტ წარმონაქმნებს, არის პესტიციდები, რომლებიც ეწვიან მწერებს და მავნე ცოცხალარსებებს და არის მკვებავები და სასუქები ყველაფერი ეს სასარგებლოა ორქიდეებისათვის, მცენარეებისათვის, მაგრამ რაც შეეხება ადამიანის ჯანმრთელობას, აქ მე ძალიან დიდი კითხვის ნიშანი მაქვს, ამიტომ შემინიშნია რაღაც გარკვეული სითამამე მათი გამოყენების საქმეში და მე უბრალოდ გეუბნებით, რომ ფრთხილად უნდა ვიყოთ. რა თქმა უნდა, მეც ვიყენებ ამ ყველაფერს, მაგრამ აი ეს მთელი დისკომფორტი დაყვება თან. მე არ ვიყენებ ამ ქიმიას იმდენად ხშირად, რამდენადაც არის რეკომენდირებული. ვიყენებ რა თქმა უნდა, მაგრამ ხშირად არა. აა, ну, ჩემი შეხედულება მაქვს ამასთან დაკავშირებით, თქვენ თქვენ თვითონ გადაწყვეტეთ, როგორ გირჩევნიათ, მაგრამ თუნდაც რომ ყოველდღე გამოიყენოთ. ეს არ არის ქარვის მჟავა, ეს არ არის საფთიაკოფერეკისი, ეს არ არის ნახშირი, ეს არ არის ადამიანისათვის განკუთვნილი დოზირება და პრეპარატები. ნებისმიერი რაც ადამიანისთვის არ არის განკუთვნილი, უნდა ვიხმაროთ ხელთათმანებით და პირდაპირბადით. და ზოგიერთი სათვალითაც კი ესეთი პრეპარატები ჯერ არ შემოხვდრია ყოველ შემთხვევაში გაიდლაინებში და აღწერაში, მაგრამ მაინც მე ამას უბრალოდ ამჯერად მხოლოდ ვახსენებ. მოკლედ აქ მინდა დავასრულო. ეს არ იქნება რა თქმა უნდა ბოლო და უკანასკნელი შემთხვევა ჩემი გოგონების აივანზე გამზეურების. თქვენ შეგიძლიათ თქვენი კომენტარი გამიკეთოთ ამასთან დაკავშირებით. ასევე შეგიძლიათ ეწვიოთ Facebook გვერდს იგივე დასახელებით ორქიდეომანია, ვისთვისაც ეს კომფორტულია. გამოიწერეთ ჩემი გვერდი, გამიკეთეთ კომენტარები, დამილაიქეთ ან პირიქით დისლაიკი გამიკეთეთ. გაუზიაროთ ერთმანეთს გამოცდილება და ასე გავხადოთ სამყარო უფრო ლამაზი.